ар кандай деформацияланган нерсе потенциалдык энергияга ээ болот ошентип керилген эшик пружинасы кысылып эшикти кыймылга келтирет атуу үчүн жаа жаасынын деформацияланган жиби жумуш аткарат ал жебеге ылдамдык берет демек жаа ошондой эле эшик пружинасы деформацияланганда ал потенциалдык энергияны топтоп калат